Un altro successo per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ovvero il trio del volo che ieri sera al Teatro Valle dei Tempi di Agrigento ha fatto registrare il tutto esaurito come nella serata precedente. Due ore di concerto che ha coinvolto un pubblico di ogni fascia di età. Due tenori e un baritono che hanno messo d'accordo tutti nella condivisione delle interpretazioni di brani della tradizione classica italiana internazionale con stile e arrangiamenti moderni e brani pop in chiave classica. i vincitori del Festival di Sanremo 2015 è anche un momento per raccogliere regali portati per loro da alcuni fan e qualche piacevole battuta scambiata col pubblico.